分段睡眠、少量多餐。赛斯教导提到了分段睡眠和少量多餐这两个概念。他认为这些做法可以有助于提高人类的身心健康和活力。分段睡眠指的是把一整晚的睡眠时间分为两段或多段，而非一次性睡眠八小时以上。赛斯教导认为，这样的睡眠方式可以帮助人们更好地利用自己的生物钟和身体节律，从而提高睡眠质量和精力水平。 他也建议人们在白天进行短暂的休息，以增加身心的恢复和活力。少量多餐则是指每日进食多次，但每次的分量较小，而非一次性大量进食。塞斯教导认为，这样的饮食方式可以帮助身体更好的吸收和利用营养，从而提高身体的代谢效率和能量水平。总的来说，这些做法都是塞斯教导所提倡的身心健康和生命力的增强方法。 他的教导强调了人类与自然界的联系和平衡，希望通过这些方法让人们更加健康、平衡自然的生活。睡眠期间都会灵魂出体，赛斯教导提到过灵魂出体的概念，但是他并不是说每次睡眠期间都会发生灵魂出体的现象。根据赛斯教导的理论，人的灵魂在睡眠时会与身体保持联系。 但同时也会有一部分意识能量超越了身体，进入到非物质世界中。这部分意识能量有时被称作灵魂出体经验，但这并不是每个人在睡眠期间都会发生的现象，而是一种较为特殊的精神体验。赛斯教导强调灵性和意识的存在，他认为灵魂是我们存在的核心，它存在于我们身体之外的非物质世界中，并且通过身体来体验物质世界。 因此，他的教导也鼓励人们关注自己的灵性健康，通过冥想、静坐等方式来提高意识和能量的质量，从而更好的体验和掌握自己的生命。梦游的原因，根据赛斯教导，梦游是一种轻度的灵魂出体状态，也就是灵魂能量部分离开身体，但仍然保持一定的联系，从而让身体能够在睡眠期间移动。梦游的原因可以是多种多样的。 包括身体疾病、情感问题、经验和习惯等。有些人梦游是因为身体疾病或药物作用，而有些人梦游是因为他们在日常生活中经常做某些动作，这些动作在睡眠中就会继续进行。塞斯教导认为，梦游背后的原因可能与个人的心理状态和内在经验有关，例如，梦游可能是身体和心理状态的反应。 也可能是灵魂意识在睡眠期间寻求更深入的体验和学习的结果。总之，梦游可以是多种因素结合产生的现象，每个人的状况都可能不同。赛斯教导鼓励人们通过提高自我意识和探索灵性等方式来理解和掌握自己的生命和梦境，维持意识的弹性。根据赛斯教导，维持意识的弹性是一个重要的灵性实践。 它可以帮助人们更好地探索自己的内在和周围的世界，并实现自我实现和创造力。具体来说，维持意识的弹性意味着不局限于一种思考方式或观点，而是能够自由地从不同的角度看待事物和情况。这种灵活性和开放性可以帮助人们更好地适应不断变化的环境，并且让人们能够更全面地了解自己和周围的世界。塞斯教导提出了一些维持意识弹性的方法。 例如，学习不断的挑战自己的观点和思考方式，探索不同的信仰和哲学，通过冥想和瑜伽等实践，从而培养自我意识和灵性成长。总之，维持意识的弹性是一种重要的灵性实践，它可以帮助人们更好的理解和探索自己的生命和周围的世界，实现自我实现和创造力。